Estourou! E para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que já fiquei com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vai fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Agora meu parceiro Magno Souza. vamos junto. E para de frescura, então vem pra cá dançar. Para de frescura, então vem pra cá dançar. Não tenho nada a declarar, que já fiquei com você. A tua prima quer saber, ela quer aproveitar. Então vem pra cá, menina, vai fazer o que eu mandar. Eu quero renovinha, tô sentando devagar. Encontrei a novinha lá depois de várias bebedeiras Rolou logo tchaca tchaca tchaca Levei ela pra casa me chamando de gostoso Foi no ouvido dela e beijei o seu pescoço Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama gritando bota Pedindo soca, botando tudo na taxa xota Rebola e joga, rebola e Seu gostoso, seu gostoso, gostoso é gostoso. Gostoso. gostoso. Gostosa é você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na caixa choca, rebola e joga, rebola e joga. é gostoso. Isso é gostoso. partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Mas a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vou te assumir a partir de hoje Pode arrumar as mãos hoje eu vou tirar você daqui Arrume suas roupas, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher meu parceiro Tarcísio tá do Acordeon Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Assim igual o meu quem pouco tempo vai querer assim igual o meu Em pouco tempo vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Quer ser nossa? Pau, meu filho! Tem uma disputa entre minha ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar troféu da popozuda Paredão já tá tocando, bora ver quem vai ganhar Vou dar tapa na xereca daquela que mais sentar E tá tendo uma disputa entre a ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar o troféu da popozuda Paredão já tá tocando, bora ver quem vai ganhar Vou dar tapa na xereca daquela que mais sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, sentar, luta entre minha ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar o troféu da poucos O do paredão já tá tocando, bora ver quem vai ganhar O da tapa na xereca daquela que mais senta Olha, tô tendo uma disputa entre minha ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar o troféu da poucos O do paredão já tá tocando, bora ver quem vai ganhar O da tapa na xereca daquela que mais sentar Vai sentar, vai sentar, você tá batendo, aproveita que é seu dia Vai mulher se rebelde, falando que tu vai sentar galera do piseiro Oh, oh, oh, oh, é o fera do piseiro Falando de amor, bora meu parceiro Gorcunha Você achou que ia ser fácil esquecer de mim Tadinho, tadinho, seu coraçãozinho Falou tá pra é todo mundo que a gente acabou errou sobre um falério de amor você não me limpou direito do seu peito Bateu a abstinência, falta do meu beijo Não apagou meu número do celular Sua foto no status tá aqui pra provar Bateu saudades, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudades, não deixe pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter Bateu saudade, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudade, não deixa pra depois Então vem pra cá correndo e vamos ter A nossa recaída dois Alô, Aura Nascimento! Esse é hit, bebê! Você achou que ia ser fácil esquecer de mim Tadinho, tadinho do seu coraçãozinho Falou pra todo mundo que a gente acabou Errou, sobrou paredes de amor Você não me limpou direito do seu peito Bateu a abstinência, falta do meu beijo Não apagou meu número do celular Sua foto no status tá aqui pra provar Olha, bateu saudades, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudades, não deixa pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter Bateu saudades, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudades, não deixa pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter A nossa recaída, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh a nossa recaída dois oh, oh, oh, oh, oh, oh, e a nossa recaída dois